Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal de YouTube de Clínica Fuensalud. Mi nombre es Teresa Leo Jiménez y soy fisioterapeuta. Hoy os vamos a hablar de una técnica muy beneficiosa para la salud y que utilizamos mucho los fisioterapeutas tanto en el centro como a domicilio. Hoy os vamos a hablar de lo que es el drenaje linfático y de todos los beneficios que nos pueden aportar. Pues bien, el drenaje linfático es una técnica que se encarga precisamente de drenar el líquido linfático sobrante de nuestro cuerpo. Pero ¿qué es el líquido linfático? El líquido linfático es un líquido transparente o incoloro que transcurre por nuestro sistema linfático y cuya función es la de absorber los líquidos sobrantes de nuestro sistema circulatorio, drenándose en los ganglios linfáticos y eliminándolos por otras vías. Es decir, eliminamos todas las sustancias de desecho que no han podido ser absorbidas por nuestro cuerpo, por lo que la acumulación del líquido linfático o linfa por trastornos de nuestro sistema linfático provocará linfedema, que es una acumulación de líquidos, de toxinas y trastornos en nuestra salud. El drenaje linfático se caracteriza por ser un masaje lento y suave con distintas maniobras que permitirá estimular el sistema linfático, proporcionando el transporte del líquido linfático hacia los ganglios y por lo tanto favoreciendo la eliminación del mismo en nuestro, en nuestro organismo. ¿Qué beneficios o qué indicaciones tiene el drenaje linfático? Por un lado, el drenaje linfático es beneficioso para la eliminación de los líquidos sobrantes. También puede servir para prevenir o tratar la linfedema, sobre todo en casos de extirpación de ganglios linfáticos por afecciones tumorales. También favorece la eliminación de sustancias tóxicas. Va a mejorar las defensas de nuestro organismo, va a mejorar la circulación, Además, va a disminuir la inflamación después de intervenciones quirúrgicas y al ser una maniobra muy lenta y suave, contribuye a la relajación de nuestro organismo.